Мне улыбнуться или что? Мне камеру а снять? Что, вы что хотите хамство? сделать? Почему чем вы так себя ведете? Чем проявилось хамство? Ну-ка, чем проявилось Мне хамство? кажется, что вы не подобающим образом обращаетесь с людьми, которые вам ничего не сделают. И что даст это видео? Вы видео? что с этим видео сделаете? Уважаемый министр Колокольцев, вот обратите внимание, что какой у вас отдел? 21 отдел. В 21 отделе бумагу кто-то украл. А кто? Как он свяжется? А, то есть мои персональные данные слили, да? То есть вот эта гражданка сейчас слила персональные данные сотрудникам полиции? И вы продолжаете как-то вот эту политику? Пойдете, потому что... Я не поняла, молодой человек почему-то очень по-хамски обращается. Он за меня просто зацепился, что... мне улыбнуться или что? Мне камеру а снять? Что, вы что хотите сделать? Почему вы, вы так себя ведете? Чем проявилась хамство? Банка? Ну-ка, чем проявилась? Мне правда? кажется, что вы не ну, подобающим образом обращаетесь с людьми, которые вам ничего не сделали. И что даст это видео? Вы видео? что с этим видео сделаете? Это мое будет видео. Вы будете наслаждаться Я буду тем, им распоряжаться так, как захочу. Захочу, выложу в интернет. А у нас нельзя снимать. Уверена? В банке. Уверена. Это что, это режимный У объект? У нас режимный объект. Вот это поворот! Да? Да. Ну-ка, номер режимного объекта. А я не обязана вам сообщать, но вызовите, пожалуйста, службу быстрого реагирования. Мне Вызываю. уже очень сильно надоело. Мне тоже, кстати. По поводу ВТБ мне тоже надоело. Вот это номер на клиента банка еще раз. Ну, <laughs> сегодня уже в прямой трансляции Банк ВТБ. И как вы думаете, что здесь произошло? Нажали кнопку хайпа на клиента банка. Вот они. которые сейчас будут на весь интернет. О, смотрите. А вот и чоп. А вот еще один. С оружием даже в руках. <laughs> Банку не понравилось, что неравнодушный гражданин заступился за гражданку клиента банка. Вот. О том, что они отказывали в принятии письменной претензии. Якобы они не имеют права этого делать сейчас. Ну, а я, как неравнодушный гражданин, взял, заступился за нее. Здравствуйте. Да. Карту хочу получить, которая пришла. Как клиент банка. Вот, ребят, ни в коем случае вот в эту организацию не обращайтесь. А если обратитесь, то лучше фиксируйте все на видео. А, все, что происходит в банке, все на видео э, фиксируйте, чтобы вас не обоз... никак не оскорбили там или еще чем-нибудь, унизили, особенно честь и достоинство клиента. ВТБ – какашники банк. А еще у них работают безграмотные директора, которые не знают закона Российской Федерации, Конституции не знают и Гражданского кодекса не знают еще. Который, в принципе, она... А, когда? Она же сама же, в принципе, подписала, э, голосовала за Конституцию, директор банка, о принятии Конституции новой. И она ее не признает почему-то, 29 статьи, никак, ни в какую. О том, что в общественных местах видеосъемка и фиксация всего разрешена. За исключением режимных объектов и персональных данных. Ну, персональные данные, если они здесь где-то их разбросали, то это их вина о том, что они их разбросали. Значит, соответственно, а, прокуратуре есть чем заинтересоваться в, а, в отделении ВТБ Калининского района на металлистов 116 о том, что персоналы банка разбрасывают персональные данные клиентов своих. Нет, стоп. В смысле несколько карт у меня? Нет. нет не Возможно, да, когда-то я был клиентом вашего банка ВТБ, позорного, будем так говорить. А, лет 10... Нет, банк я буду оскорблять. Банк я буду оскорблять. Если банку не нравится, пускай в суд подает. А вот тут чоповцы пошли. директор О, кстати, а директ... Можно директора позвать? Пускай она извинится перед клиентом. Так, несем, Я понимаю, что... Не, не нужно. Я я ездил в Италию на Веснове, от него отказался. Они от того, что отказались, они... Девушка, можете позвать директора сюда? Почему нет? С чего это вдруг у нее... Ее клиент зовет. Это в первую очередь у нее должно быть. Алло. Позовите директора сюда. Ее два клиента ждут с, с извинениями. У нее в первую очередь клиент должен быть, а не, это, а не онлайн там какое-то совещание. Вот, э, вот, так, вот такое вот позорище работает э, руководителем банка. Сама позорилась, и, кли, и свой банк позорит еще. Вот это вот позорное лицо, вот это вот, зашкварилось у себя там в кабинете и сидит. Позорница. А как у нее имя отчество? Вот, ребят, а, запомните это имя отчество, а фамилия? Баркар. Баркар? Баркар Елена а, Валентиновна. Валентиновна. А, в общем, короче, все ссылочки, э, ну, в общем, знаете, куда надо писать в Яндекс, в 2GIS, э, в ВТБ, соответственно, и все жалобы на, вот, на, на данную сотрудницу директора. Пишите жалобы о том, что она безграмотная, клиент у них говно для нее, а не клиент. Надеюсь, ее уволят с этой должности. Ну, можно даже, в принципе, не увольнять, а можно его надо ну, как уборщицей оставить, полы здесь мыть. А то очень грязно, песка очень много. Я? Нет. А как, она до сих пор еще передо мной не вышла, не извинилась? Она считает себя правой, а, не то, что, а ничего, что клиент всегда прав. Она не об этом не думает? Вот сидит клиентка, которая тоже так же ждет извинений, так же, как и я. А этот директор безграмотный не считает нужным выйти, даже хотя бы перед этой клиенткой извиниться совещание, а ничего, что у нее в первую очередь клиент, а не совещание. Она должна сказать на своей прямой трансляции, извините, меня там вызывает клиент, я отойду. Вот что у нее в первую очередь, если она уважает своих клиентов. А судя по тому, что она их не уважает, клиент всегда говно для нее. Не так? Пускай выходит прямо сейчас. Минуту ей дай для того, чтобы выйти. Если она через минуту не выходит, значит клиент всегда говно для нее. Ладно я. Вот перед женщиной она точно должна извиниться. Как оно выражалось? Вы обоснуйте, как оно выражалось? Оскорбление. Так она не сказала, как оно выражалось. Ну все, ну, а я тогда все равно, я все равно домой пойду. О том, что ей, к ней обращались на «ты», это не оскорбление. Ни одним законом, э, а, нормативным актом это не запрещено и не запрещает. Даже к вам обратиться на «ты». Так что вы сразу и обоснуйте это. Ну, То, что она по, 30, по 306 подписывается. Ну и все. А у меня есть видео доказательства. Да, да, да. Да у меня интернет напишет я все. планировала вызвать полицию, потому что... А заступился я вот за эту женщину. Ну, Поскольку нарушались ее права. Понимаете, я тут третье лицо, я не... Ну, Хорошо, я говорю, я третье лицо, и я здесь не присутствовал в моменте. просто есть какие-то претензии к нам, что вы планируете делать? Вызывать полицию должна была я. Так объясните просто, что произошло? -то? Товарищ лейтенант, я еще вас перебью, да? Я был свидетелем то, как они отказывали принять э, претензии письменно. Они отказывались. За эту гражданку я заступился о том, что данное предприятие не имеет права отказать ну, э, принятии письменной претензии. Это вы не перебиваете? Я говорю, позовем я говорил директора раньше. и все вместе обсудим Директор, эту ситуацию. Директор здесь позорница, она не умеет разговаривать с клиентами вообще безобразие, что банк направливает... У нее здесь режим на объект, хотя это считается общественным местом. То как, интересно, люди попали на этот режим на объект все? и И что вот эта гражданка, что я клиент банка, а у нее все клиенты говно. Считается так. и сказали мне, что ладно, давайте мы возьмем вот заявление. Заявление у меня потом взяли, где была бы сумма отражена. Все, а так мне сказали, идите гуляйте, все. Им просто не понравилось, что к ним обращаются на «ты». Да никто к ним не обращался на «ты». Это Просто никаким законом голос, не запрещено как бы, говорили, обращаться на «ты» и вести видеофиксацию в общественных местах. Вот еще можете обрет... объяснить вот этой гражданке, сидит возле окна, о том, я что у нас позволяет это 29, должна, ст... статья Конституции и Гражданский кодекс это позволяет заявление. делать. Так вы будете писать заявление? Ну, нет, наверное. Претензия уже было написано взяли банку. претензию теперь, но почему-то вызвали полицию, представители банка. Я проходила к директору и просила успокоиться, не вызывать охрану, потому что ну, это уже, по-моему, цирк какой-то. Почему-то она вызвала полицию. Пусть она выйдет, пояснит, какие у нее ко мне претензии. Сейчас, одну минуту. понимаете, о чем заявление, и я хочу дать я тоже... Вам, я вам только что объяснил, о чем заявление. Не, вы мне объясните. Я говорю, что ну, я хочу... я, а вдруг, а вдруг эти банка. факты недостоверны? А каким образом нарушал работу банка? Я могу как свидетель тоже дать свои показания тогда. Хочу знать, что в этом заявлении написано. Ну, видимо, касается меня. Это документ касается меня? Абсолютно ничего нет. А если есть? Если Почему я должна доверять этому банку, в котором людям недостоверную информацию предоставляют? Мы можем как-то понимать, о чем речь? Сам здесь полиция и доверие банку. Нет. Мы не являемся какими-то представителями банка, правильно? Я не говорю о том, что нет, у меня нет доверия, к, пол... недоверия к полиции. Так нет, вы говорите, у вас недоверие к банку. К банку. А можете, кстати, у меня принять а заявление? представитель банка а принять. А, вот это гражданка. Нет, молодого ну, вот. человека, как от клиента банка. Конечно. Конечно, пойдем в автомобиль. Не, на месте, на месте. Ну, в автомобиль. На месте. 736 приказ. Так я понимаю. Принятие устно... Протокол принятия устного заявления. Здесь, на месте. На месте. Я просто прошу вас. Я имею право на месте подать? Конечно, можете. Я Все? просто вас попросил по-человечески. За самоуправство вот этой вот гражданки. Я жду здесь вас. Ну а вы что хотите? Протокол принятия устного заявления. Он так и пишется. Протокол принятия устного заявления. Или вы не укомплектованы? Вот у нас, от, у нас президент сказал, что у нас все сотрудники полиции укомплектованы. Понимаете, такого нету. Ну, что значит такого? Нет? оно как так? Случае а президент сказал, что есть. А президент сказал, что есть... Я могу с ваших слов записать фамилию. Есть протокол принятия устного заявления. 736 приказ. именно так. Я с ваших слов пишу заявление. Вы потом ниже расписываете, что с ваших слов записано верно. Вы сейчас подставляете Колокольцеву, да? Я никого не подставляю. Вот. Уважаемый министр Колокольцев, вот обратите Уважаемый внимание, что... Какой у вас отдел? 21 отдел. Вот в 21 отделе бумагу кто-то украл. У них нет ни протоколов принятия устного заявления, я ничего у, у них нет. заявление. Только заявление есть. я у вас принимаю устное заявление. Это заявление, а протокол Вам принятия что? устного принять, заявления. Чтобы я у вас принял заявление, правильно? Там так и пишется, протокол принятия устного заявления, а не просто заявление. Будьте. Вы меня еще, кстати, ознакомьте с заявлением, поскольку гражданка написала заявление. Так зачем я буду вас ознакомить? А, ну вот, смотрите. В этом участке вообще ничего не я, делается. Я, опять же, мужчина. Я знаю, что я мужчина. Я вас задерживаю. Нет. Нет. В связи с чем я должен вас ознакомить с заявлением? Данное заявление будет зарегистрировано в отделе полиции, после чего с вами свяжется участковый. Кто? Участковый. Я как он свяжется? А, то есть мои персональные данные слили, да? Банк Вы... слил персональные данные мои вам? Я вам еще раз спрашиваю. я вас спрашиваю, банк слил мои персональные данные? Персональные. А каким образом вы со мной свяжетесь? Мужчина, еще раз повторяю. То есть вот эта гражданка сейчас слила персональные данные сотрудникам полиции? Ты сливаешь персональные данные клиента? Ты в курсе, что это уголовная статья? Каким образом она слила персональные данные? Это откуда я знаю? А каким образом вы будете Мужчина, со мной связаться? Голубем, что ли? Я вас Почтовым. спрашиваю, вы заявление будете писать? Нет, вы сейчас мне ответьте на вопрос, каким образом вы со мной свяжетесь по заявлению вот этой гражданки? Каким образом? Где вы взяли мои персональные данные? Заявление указано, ваша фамилия, имя, отчество. Где вы взяли мои персональные данные? У кого? Я не писал заявление. Зачем вы мне эти вопросы задаете? А кто писал? Кто слил мои персональные данные сейчас? Директор банка, а? Ты слила мои персональные данные сейчас полиции? Да, да. Ты в курсе, что это уголовная статья для тебя? Ты будешь уволена за это. Каким образом вы получили персональные данные мои? Мужчина, я не писал заявление, сколько вам говорить? Вы ответьте не на вопрос, каким образом вы получили, как сотрудники полиции, третьи лица, мои персональные данные? Я вам уже в третий раз говорю, что мне поступило заявление, в котором было указано ваше фамилия, имя, отчество. Каким образом это к вам попало? Мужчина, я вам еще сколько раз говорю, что мне это передали. Зовите сюда. Вот эту директора зовите сюда каким образом она слила мои персональные данные. Здесь сейчас совершается уголовная статья. За слив персональных данных клиента банка. Вызывайте сюда сотрудников полиции, компетентных, которые работают с уголовной статьей. Нормально так взяла, слила персональные данные, и вы еще молчите еще, да. Покрываете ее. Вы вообще нормальные вообще сотрудники полиции? Она сейчас попадет по полной вообще конкретно под уголовную статью она себя сейчас подвела. За слив персональных данных. Нормальная такая вообще директриса. Вообще оборзела уже, в наглую. охренела вообще полностью ВКонтакт. Это что за банк-то такой, вообще не понимаю, который сливает персональные данные клиентов? А что ты будешь делать с этим видео? А? Что ты будешь делать с этим видео? Безграмотное. Каким образом ты слила мои персональные данные? Алло, директор, ты оборзела что ли совсем? Сейчас я пообщаюсь. Связался с отделом полиции. Участковый И... сейчас находится на краже. В ближайшие пару часов он сюда приехать не сможет. Если хотите, ожидайте. Я сейчас могу вас просто принять заявление. Принимайте заявление по уголовной статье. За слив персональных данных. Вот, запомните вот это лицо, вот оно, которое сливает персональные данные ВТБ клиентов. Ты директор будешь уволена за это. За слив персональных данных ты будешь уволена за это. Она должна была писать заявление на неустановленное лицо. А сотрудники полиции должны были ко мне подойти, предоставить мне заявление гражданке о том, что она написала заявление ознакомить меня с этим заявлением и спросите мои персональные это паспорт, для того, чтобы удостовериться моей личности, моей личности, моей личной данных. А они уже знали мои персональные данные, кто я и, че, и что я и вообще в принципе. Поэтому они не стали ознакомливать меня с, с, моими персо, это, с, с этим заявлением. Вы понимаете, что вы будете тоже попада, попадете за это? Да, конечно. Я это обратно отправлю в прокуратуру все эти видео. Пишу заявление. Прошу вас принять меры в отношении директора банка ВТБ, расположенного по адресу город СПБ, проспект Металлистов, дом 116, ветер а. а, которая, которая с ваших слов дальше. написала заявление на клиента банка. Да, использовав служи, э, свои служебные положения, как и, а, именно директор банка ВТБ и распространила мои персональные данные третьим лицам, а именно сотрудникам полиции, лейтенанту номер э, жетона 0078-95, старший сержант, номер жетона, вы, надеюсь, знаете свой, да? 0079-26. Охренело, ну реально, это, вот, это, вот, <laughs> Я не знаю, ну просто... <laughs> Ой, блин. Вот позорище. Просто позорище. Пиши сразу заявление по собственному желанию. Тоже оставлю там соли. Да, так, и передала ваши персональные данные сотрудникам полиции. Сер, э, старшему э, лейтенанту. Номер жетона такой-то. С фамилией, имя, отчество таким-то. И старшему сержанту номер жетона такой-то. Дальше. Так, что там? А ну, сотруднику, а, полиции. полиции. Прошу провести, а, прошу привлечь э, данную гражданку по всей строгости закона. И отправить все материалы по подведомности. Безграмотно участковый, получается, с вами созвонится. Угу. Все видеозаписи, в принципе, ну, я не знаю, запросит. Если захочет запросить мои э, видеозаписи, пожалуйста, предоставлю все. Она просто не знает, с кем она связалась. Журналисты, они коварные. Засли... Особенно заслив персональных данных. В общем, Директор оказалась тупой, безграмотной. Она просто взяла, короче, э, слила персональные данные клиента сотрудникам полиции. Просто взяла очередной раз, вам говорю, не, не ходите, не, это, как, его, не открывайте счета в ВТБ. Ни в коем случае не ходите туда. Лучше уходите из этих банков, потому что ваши персональные данные не под защитой. Они будут сливаться. Всем удачи, всем пока.